ببینید چیکار میکنه این قطار لعنتی یه از تو هواپیما رد شد اشمام بله همونطور که دیدید هیچی جلو این قطار لعنتی رو نمیگیره مگر آن بزرگوار آیستا ببینم قطار لعنتی چی تو خودت داری که الان حساب تو میرسه چکار میکنی؟